hau da inoneko kola? Ez eh, ez, egun lan ekipo! Ongi etorriak, Gaberaren ez duzkantzea dira. Bueno, zuen irakarri izango nahi zitu hilabete honetan, bai, agien burregoan ere, eta burregoan ere, bale? Baina, hilabete honetan nirekin egon gozaret, bai? Eider naiz, bilbokoa naiz, eta irakasen naiz, bai? Orduan, joango naiz, baloia pasatzen, eta zuen aurkezpen egingo duzu. Ados! Ba! Nian naiz, Euskal Herrikoa naiz, eta Euskal Herria bizi naiz, eta Euskal ikasi nahi dut, naiz, dizu, Euskal ikasi nahi dut, ba, Euskal Herriko eskuntza delako, Euskara delako Euskal Herriko eskuntza eta hori, ba, autodeterminazioi autodeterminazio eta independentzia delako, oso garrantzitsua delako Euskal Herrikitea. Kaixo, ni sí. aitzer naiz, eee... Eh, galdakon bizi naiz eta eh euskera ikasi nahi dut gain ditu badu ta bebi se oposak eta gain ditu badik tut datorren urtea orduan badu ta bebi oposak eta gain ditu badik bueno eh egunon ni Bueno, miri neo deitzen didate, eta informatikaria naiz. E, nire saletasunak e, Star Wars, bai? Eta bideojokoak, pelikulak, sinema... Bueno, eta Euskara ikasi nahi dut, abeko webgunea jakeatzeko. Kaixo, ni Jon Joseba Zait, e, e, bizi naiz, e, jubilatu eta nago, lehen e, nintzen e, fontanero. Eta orain, denbora asko daukat libre, eta euskara ikasi nahi dut, orain. Ba, ni ibai naiz, eta eh, estoy estudiando esto euskera, ba, ba bueno, baina entxuntu delako, ba, asko hori batzen dela. Kaixo, Bueno, izeneko ipotxa ezagutuko dugu, bai? Orduan, hasiko gara, adibidez, reciprocidadera, bai? Nik zu ikusi zaitu. Zuk nik ikusi nauzu. Beraz, cusi a ver equipo Caixa equipo bueno cao vale. nor nori Nor. Hemen txegaude denok, ederto pasatzen, mutil guztiak niri Pitas, pitas. pura, pura, pura! ¡Pitas, Pitas, pitas, pitas, pitas, pitas. pura, pura! pura Pitas, pitas, pitas. Pitas, A ver. Ya no lo catindarri. Ya no lo catindarri. Es que es Haití. Beste irakaslea zoratu duzue. Ez dauka zuen remediorik. Pitas, pitas. itaz, itaz, Bi urte erietzean eman ostean, Eider berriro ere normaltasunera itzuli da. Eta gaur egun Gabriel Aresti Euskaltegian jarraitzen du klasak ematen. Ikusiko dugu noiz arte irauten duen horrela. Hanek Euskal Herriaren independentzia lortu zuen, hori bai, aurrezkoa ondo ikasi ostean. Eta gaur egun bere mutilagunarekin bizi da Salamankan, egunero txorizoa jaten eta odolostea jaten, ze ondo bizi denan. Aitziberrek oposak eta gainditu zituen eta ospitalean lanean hasi zen. Egun batean, ibai joan zen proteinen gaindosi batekin, eta maitasuna sortu zen, ordudanik elkarrekin bizi dira familia soriontsua osatuz. Hori bai, ibaik McDonaldsean lan egiten du. Ikusi tripa bestela. Neok, aberen webgunea jakeatu zuen, Bai, jakeatu egin zuen, baina gai jarri beharrean ez gai jarri zuen, entxumenean, astu egin zitzaion, gaur egun animaliak asko gustatzen zaizkio, eta animalien hilapantegian lan egiten du. Jon Jose Barrenteriak, bueno, abeko azterketa egin nahi izan zuen, baina bere bihotzak ezion aukera hori eman, eta gaur egun